Ay, hindi mo yung ginagawa ng police baliw ng doktora. Huwag mo sampakin ko yan. Ginagawa mo kasi na. Lagi tayo dyan! Sir, ginagawa mo sir. Lalakad. What are you doing? Hello. I-check lang naman yun. Hello, madam. Hello. Uy, may chicks. Hello po. Yeah. um, hindi ako chicks. Ay, hindi ba? Mm. Sorry, sir. So, LGBT dito. Dax. <laughs> sige, sige. Oo, ah, Dax. Nice to meet you, Dax. Joke ako si King Kong. King Kong ka? Hmm. My God, ba't ganyan ang itsura mo? Babae na ako. What happened? Ah, ako pinakamaganda dito. Walang yun. Sige, ikaw na. <laughs> Joke lang. Sino ba nag-opera sa'yo? Si Doktora? Mm-mm. Siyempre si Madam pinakamaganda dito. Yun. Wala akong pera. May pera ako. Bawal eh. Ano bang ginagaw-gaw mo ngayon dito sa syudad? Wala. Namatambay. Aba, ayos. Magandang trabaho yan ah. Dalawang eh, girls yan. Eh, eh. Dalawang <laughs> girl, ano, isang chick si Si Mami Ali. Ako pala si Ibana. Para si Ikaw ano ba yung Ibana alawit ngayon? Ah. Walang niya, ikaw pala yun. Nakikita ko lagi nagtutweet. Ibana sikat ka, eh, ang ganda-ganda mo. Parang gongo ka, iba na. <laughs> Hindi, may ano kasi ako, may plema kasi ako sa ano eh. Puti mo, plema mo. Baka may corn ano. beef 19 ka, ah. Wala. Eh, doktor, ano bang pwede gawin para corn. safe sa corn beef 19? Yun, ano? dapat mag-mask. Inom ka ng alcohol. Eh, ba't wala kang mask? Inom ka dapat ng ano, alcohol. Doktora, niloloko tayo eh. Inom alcohol. dapat mag-alcohol. Iinom po. Pwede ba, emperador? Mga ganon. Tsaka gin, pwede ba yun? Doktora? Araw-araw dapat. Naku, ah, baka araw hindi Sige, ka sige. naman. ano eh. Ay, pakalala mo Hindi naman ka ako sa chicks, oh. Pagising mo, Uy, patay ka na. ayun, tawagin mo yung chicks, tawagin mo yung chicks. Sana, ayun, tawagin mo yung pink yung hair. Dali. Hello, what's your name? Ate. Oh, is that you, Ali? Who's this? Uh, uh, do you remember me, madam? Jamaica? No, no. Madam? Wait. Lube? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ay, yeah I, I teach you how to si kill Madam someone. Yan. Do you yeah, remember? Uh, yeah, I that's me. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Do you wanna kill again? Yeah, that's go. Uh, later, I Tama will, will kill. Wait. Nice, ganda. Nice, ang ganda ng motor mo, Ali. Ay, naku! Ang liit ng bata Napakay mo. Napatagalog tuloy. ah, hi, Ali. What May sexy. are you doing? Sexy. May sexy Nice outfit, gitna, ah. Oo. Ganda. Hindi kita nakilala. Where's my brother's mommy? You too. Yeah, danceris tayo, danceris ba to? Opa. Tanim na. Paper na lang. Hello, hello. Ah, maganda ba tong mami namin? Oo, oh, maganda. Si Ali ba mami nyo? Oo. Ah, Opo. malabo lang ata mata nyo eh. Maganda yan. Malabo mata ko eh. Char. Ali, oh, niloloko ka sa pake mo nga. Mami mo, tapos niloloko mo. Okay. nga Pasmado pala to eh. Laho anak na Ilan na ba anak mo, Ali? Na nakaraan ng baby ka pa ngayon. May anak ka na. Why, kahapon baby pa lang. Siguro tak may anak ka na. <laughs> Oh, sa inyo po nga po yung nasa damit ko. Nak, doon muna kayo, Nak. May, may pag-uusap pala kami. Sige okay. po, ma'am yun. Nak, ka, na Untog mo, ulo mo doon. eh, nadali. Mami ka na pala ngayon, Ali. Ilan na ba anak mo? Tatlo. Tatlo na? Bilis, ah. <laughs> Siyempre, malibog yung asawa. <laughs> May asawa ka? ka akala, akala ko mag-isa ah. mo lang ginawa, eh. Ay, gago, paano lalabas yun? Ay, pwede yun. Tanong mo kay doktora. <laughs> Pwede ba triplets yan eh. Pwede yun. Oh, hindi, hindi oh, triplets. Bili ka sperm cells. Quadruplets. Bili ka sperm cells. Ay, seryoso? Or ano. Di ba ito parang kayo yun? Tapos ilalagay lang. Balik na naman sa officer. Nagawa niyan. Wala kang pakialam sir. Lumayas ka sir. And only girls knows this, okay? You go there. You're harassing us. Oo, oh, yeah. Bangat oh, tayo. Sabog yata tayo eh. Oma, why are you accusing us? Oo nga. Why are you accusing us, ha? You don't have evidence. Oh, yes. nasayo kayo. Monta nga, oh. Oh, ba? Kaya ganyan. Why you act- mo. This police acting so fucking weird. Oh yeah, you're. you don't like, a professional, sir. Yes. Go on to be Yeah, we are just oh. dancing here. Oh, oh uh, uh, uh, let's go to PD. Let's go to PD. This let's guy is so accusing eh. Uh-huh. Okay. What's your name, sir? What's your name, sir? What's your What's your What's your goal? Cardo. It's two paper is, is here. that real? Yeah. Okay, uh, can you drive, Ali? Can I angkas you? Okay, let's report to PD. Doctora, uh, I'll be back. Wh why I'm Englishing? Eh? what the heck? Englishing. Eh.